魔法はいつか溶けると僕らは知ってる月が咲いて太陽が今かれた傘を差し出す君に映る僕は濡れてない 水たまりに映る僕は雨に濡れてた幸せなような涙が出そうなこの気持ちはなんて言うんだろうファフロつきずの夢を見て起きた涙が頬で乾いていた がかかる空には雨が降ってたんだ虹はいずれ消えるけど雨は草木を育ててゆくんだ虹がかかる空には が消えてもずっと僕らは空を見上げる真っ白な夜に遠くを走る汽車の影 弱と僕ら残して過ぎ去ってく逃げ出したいような心躍るようなこの気持ちは何て言うんだろう鏡の前で顔を背けたのはずっと昔のことのようで がかかる空には雨が降ってたんだ虹はいずれ消えるけど雨は草木を育てていたんだ虹がかかる空には れないよこんな雨の日に空を見上げてきたこと がかかる空には雨が降ってたんだ虹はいずれ消えるけど雨は草木を育ててゆくんだ虹がかかる空には 虹が消えてもずっと僕らは空を見上げる雨が止んだ庭に花が咲いてたんだきっともう大丈夫 日のために傘を探しに行こう